Aujourd'hui on va jouer à, à Bubble Witch 3 Saga C'est un jeu où il faut éliminer les bulles. Donc petit hibou, il me demande de... Je suis au niveau 18. Il me demande de mener les fantômes vers le haut. Avec ses parents bien sûr Et trop belle la Ok. Maintenant, j'ai éliminé des bulles. Et voilà. Et ces bulles-là, elles servent à, à exploser beaucoup de choses. Et les bulles blanches, elles servent comme... Euh, il y a des bleus. Donc moi, j'élimine les bleus. Et cette bulle-là, elle a été bleue. Donc après, ça l'a éliminée. Voilà. Donc ça, cette boule-là. Vous savez, elle sert à quoi Elle sert aussi à éliminer des choses comme là, ça peut éliminer tout ça. Et cette moi on ne peut pas vraiment les exploser facilement. Il faut les exploser, mais c'est compliqué à les exploser. Les petits bulles, les petites murs, les petites murettes. Et là, ces chiffres, ils servent à combien j'utilise de bulles. Et si moi je veux pas la bulle, je tourne. Voilà. Et après, j'utilise. Je vais mettre là-bas. La rouge.

Là maintenant, <laughs> on est viré. vous inquiétez pas, je pas vraiment faire. Je sais ce que je vais faire. Ouais, il est content le hein, ça c'est Même si j'en ai zéro, c'est pas grave. Vous avez vu Continuez à jouer, gratuit. Le salut Voilà. On prendre la boule rouge. Ils très contents les parents. J'ai gagné. Ouais J'ai gagné. J'ai trois étoiles et moi je suis elle. Vous, Data et Lucie, je ne suis pas pour là. Moi je suis niveau 13, je suis elle. Trop belle, n'importe quoi, trop mignon. Ah, ça va être une c'est Voilà, c'est ça. ça va être facile. je vais vous montrer ma maison. Voilà, je sais. Ben,

par en haut comme ça après. Et ça passe tout en plus. Toutes les plumes. Moi j'aurais pas dû faire un bas Vous avez vu Ok, j'oublie pas. J'ai pas envie. <laughs> Hmm, ben, Donc ça c'est pas grave. Maintenant, je vais arroser la Je même quand même encore rouge. Voilà. Pas encore ça. Il fait Oh, mais, mais, mais j'en ai pas besoin. Oui, je vois la tour. Oh, oh, oh C'est là La rouge, la rouge, merci. Et... Comment je fais oh. Et quoi

je moi. Mais j'en ai pas besoin. Et comprennent le mot j'en ai pas besoin. Ils savent pas le français. Mmh. Et je n'ai pas le doigt D'accord, oh mon ami, je suis ton copain, il pas très longtemps. J'ai gagné. Merci, merci, merci. J'ai dépassé Bettino, c'est chelou. J'ai dépassé. une me qui a dépassé Ouais, il me reste plein quand même. Il me reste 13 de dépasser, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer ma maison. C'est une la maison. Mais je tu peux y c'est très... Voilà. Et on a à la maison des belles, vous avez vu, hein et là, il va y avoir un nouveau petit terrain en bas. Ça, c'est quoi ça Je ne pas la On est zéro en plus, je sais bien qu'un. Ça fait voir, c'est quoi Trop beau Qui est ça Twill Qu'est-ce qu'il veut Ah ouais, c'est mes amis visiter la maison. Ok, pas. Ok, très bien. C'est très, très, c'est très gentil. Hein. Oh waouh. Oh merci. Oh merci. Oh la c'est Petite folie. j'espère que, vous, que ce jeu vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et aussi de vous abonner. Sayonara Sayonara, les amis <laughs> Alors, je vais améliorer ma maison.